di pino yeah. akhirnya ada game baru juga game skate itu ini ada ikan iu guys ceritanya ada ada seorang pemuda yang dailin papanya guys ya tapi ada ngelek apa apa guys ya Menurut

handsome as ever. Oh. Bye.